Hola amiguitos, he venido a hacerles un recordatorio. Chocolate Cake tiene redes sociales. Instagram, la única red social que nos importa. Las otras que casi no tomamos en cuenta son Facebook y Twitter. Todos los enlaces los podrán encontrar en la descripción del video. Recuerden también suscribirse compartir y activar la campanita. Así podremos estar conectados y juntos aprenderemos los colores. Los colores. Los colores. Los colores. Los colores. Los colores. Mira. Mira.